Salut! Astăzi este despre a alinta. În dicționar este a dezmierda, dar are și sensul de a se răzgâia. Un băiețel la grădiniță îi bătea pe ceilalți și educatoarea mi-a zis nu vrei tu să ne ajuți cu problema asta. Și am găsit uh, un joc în care el venea ca uh, și iepuraș și când a venit așa spre un coleg de-a lui, a ridicat mâna să dea în el. Și eu atunci am luat mânuța și i-am făcut așa, i-am pus-o pe capul celuilalt coleg și zic, uite, nu-ți place ce, ce, ce, ce te mângâie și pe tine te mângâie și îți mângâie mânuța și să știi, că îi place și lui. Uh, e o senzație foarte plăcută, așa că îi mângâi capul. Și el a fost foarte surprins de chestia asta și zic, nu vrei data viitoare, în loc să-i dai una, să-l mângâi? Ba da, și oricum s-au împrietenit imediat. Uh, tem foarte mult că zic ala din copilărie că nu trebuie să-l pupăm pe celălalt prea mult pentru că și-o ia în cap. Nu prea mai e valabil în ziua de astăzi. Probabil că nu trebuie să-l pupăm chiar tot timpul, dar de cele mai multe ori uh, trebuie și să-l învățăm să alinte, să-l alinte așa pe celălalt copil, nu? Pentru că dacă nu învățăm când suntem mici, când suntem mari, nu cred că mai avem cum să învățăm. Ciao!